踊らせていただきたいと思いますここちょっと審査会場ではないのでぜひ今お手敷の方成合節踊れるっていう踊り子さん方チームの方々もぜひ一緒にみんなで千葉県これからまだまだ頑張っていこうよという気持ちを込めてみんなでぜひ一緒に踊れたら嬉しいなと思いますちょっとわからないなという方ぜひ手拍子足拍子でぜひ応援のほどよろしくお願いいたしますさあ ぜひ皆さん一緒に踊ってくださいね踊り子さんたちもぜひお時間ある方ぜひどんどん参加してくださいよろしくお願いしますさあそれでは参りましょうまたその場所でまたこういうふうに元気よく言えるアキンドさん方へヘルショイよー いい 踊ってくださった踊太鼓さんの皆様ありがとうございました皆さんもありがとうございましたあのね前の曲が青森の曲だったんで